multas per gentes, et eh, multa per aequa revectus. Adveneas miseras frater ad interias, ut te postremo tonare munera mortis, et multam nequiquam ad loquerer cinerem. Quando quidem fortuna mihi tete abstulet ipsum, heu miser indigne frater demptem mihi, nunc tamen in terre ai prisco quae more parentum tradita sunt Christi munera ad inferias accipe fraterno multum manante affletto atque in perpetuum frater aue atque vale